Tervepä terve kaikille vaan tuota... Luvassa on jotakin aika semi-siistiä. Eli mä kerron vähän pohjustusta. Selänteen Teemu on tulossa siis meikän haastateltavaksi tänne, tänne meidän osoitteeseen. Meillä on tänään täällä tämmönen tuota Barbecua, niin tuota, selänteet on tällä hetkellä siis Australiassa lomaamatkalla ja kun mä kuulin tästä, niin rupesin pommittaa selänteen agentteja ja Seläni suostu haastatteluun siis. Tää, tää on niinku tuota enimmäkseen ylipäätänsä YouTubesta ja tästä Bro Broveliekset kohusta tuota, mitä tuun kyselemään. Moni varmaan tuota tahtoo vähän selvennystä asiaan, että mikä tässä homman nimi lopulta oli ja näin, niin tuota 15 minuutin päästä pitää Selänne olla täällä paikan päällä ja vähän sanotaan, että kyllä, <laughs> kyllä pikkusen perhosia vatsassa on. Ei mitään, jäähänpä ootteleen, niin kohta alkaa. Nyt kuuluu auto ääntä. Siis aivan uskomatonta Teemu, että pääsit tulemaan tänne. Huhhuh. Joo, kiitos, kiitos, kiitos paljon Ritari, että sai tulla tänne. Siis tosi mahtavaa päästä tänne. Terve vaan kaikille, mun Teemu. Mä kaijoin sulle kupin kahvia tosta valmiiksi. Tuota, ei kun hetkinen, mullahan unohtu kattaa kahvi. Kerropaako sulle tuota kaljaa? Kyllähän Teemu nyt yhden kalja, yhden kalja no. aina. Tuosta. Kiitos, kiitos, kiitos vaan. Ihan ekana kysymyksenä varmaan kaikkia, <clears throat> kaikkia kiinnostaa tuota. Mikä tässä oli tässä Pro kohussa, niin mikä tässä oli tämä koko systeemi? Mitä sä olit, mitä sä olit itse mieltä tästä videosta siis? Sinä henkilökohtaisesti. No siis mun mielestä se ei ollut, se ei ollut hauska, kun se ei ole totta se ei ole todellakaan totta. Mulla ja Sirpalla on loistava seksielämä. Joo. Ja, niin se ei ollut hauska sitten. Aivan. Seuraava kysymys. Mikä on Teemun lempiruoka? No siis mun, lempi, mun lempiruoka on spydäri. Sirpalakin aivan loistava spydäri. Siis se on tosi hyvää. Terveisiä rakas. Terveisiä Sirpalle vaan. Sille hei. Pyttipannu. Iso ihmekkää kun lihas on kasvanut pojalla, kun mm-hmm. sinun tuo jääkiekkoura nyt on loppunut, niin tuota, näetkö itseäsi enää, näetkö enää itseäsi pelikentillä ei no siis tuota, tulevaisuudessa? tota, en mä itse sitä edes lopettanut sitä kautta. Mä sain potkut siitä joukkoista. <laughs> Mutta siis tota, ehkä jokruihin joku päivä vielä. Sinne, sinne voi jos ne, mutta sinne, sinne, sinne ottaa, siis, ei se haittaa vaikka ne jotain, mutta siis, äh, niin. Sori Teemu, tuota, oli viimeinen olut, aika... Mitä Mitäs, ota vaan se. Niinhän sä sanoit, että usko vasta ei ole yhteistä. Tahtaako Teemulle heittää terveisiä jonnekin? Mä tahan sanoa terveisiä lapsille. Terve rakka... Isi rakastaa teitä. Öö, terveisiä Sirpalle. Sirpa on mun kultsipuperi, Ihana. No niin, sinne lähti terveiset. Ja tuota, me lopetellaankin Teemun kanssa tästä. Jatketaan tuonne barbecuelle ruvetaan grillailemaan ja sitten muutamat oluset otetaan siinä. Niin... Joo, kiitenkin. Kiitos vaan haastattelusta. Joo, kiitos. Kiitos. Ei mitään, me lähdetään Teemun kanssa nyt jatkamaan. Kiitos kun katsoitte haastattelun. Oli vähän briefi, mutta kyllä. Hyvä Teemu, lähdetään. Joo, tosissaan Teemu, Teemu, Teemu terkkui kaikille Ritarin matkaa seuraajille. Kannattaa tilata kanava tosta alhaalta, se on tosi hyvä kanava, se on tosi jees. Ei se haittaa vaikka ei se haittaa vaikka se tilaa siis, ei se ole pakko siis tietenkään, ei ole pakko jos ei taho. <laughs> ei siis, toto, mä en taho saattaa sitä mitään lakisyytettä, niin mä voin sanoa, että on ihan pelkkä parodia siis, mä en edes, mä en ole varma onko mä Teemu, en mä taida olla edes. <laughs> Mutta anyway, kiitos kun katsoit ja siis tota, tota, yes. Äh, <laughs>